gledalci, evo ovaj, u ovom videu se radi o tome kako da nađemo uh, prekid u kablu. Evo ovdje imamo klasičnu lampu, ovdje da uključimo. Evo i ovdje sad pratimo od početka do kraja, ovaj uređaj što sam pravio, uh, detektor faze bezkontaktni, tu su baterice, malo sam ga modifikovao. Ima bolju detekciju, evo kako idemo po kablu, tako pokazuje. Tako dalje, evo prekidač, i dalje ide sve do, dok teče struja. Evo, sve do ovde. E sad, šta kad se desi prekid u kablu na bilo kom mestu što ne možemo da znamo, da bi mogli da ga popravimo, evo recimo ovo nek simulira prekid. evo i opet gledamo odavde do ovde s ovim uređajem. Ovako idemo u kosmice, evo idemo, idemo. Ovako. Evo, svetli, svetli, svetli. I dođemo i ovde i evo ga prekid, dalje ne svetli. I tačno znamo da je prekid na tom mestu i tu možemo presjeći kabel i nastaviti ga. Ili napraviti popravke, ili dalje ovde, ili na kraju. I eto, još jedna namjena za, ovo, za ovog detektora. E, jedini problem, e, recimo kad, kad promene mesto faza i nula, e, on može pokazati da ima struje i dalje, znači gde nije prekid. Zato moramo probati oba položaja, ovako i ovako. Znači ništa komplikovano, evo i tu stvarno nema prekida. Evo ovako i prekid, dalje nema. I kad se otkloni prekid, Ovo pokazuje da je sve ispravno. Također sa tim možemo vidjeti da li, da li je do grla, da li je do gajtana. To bilo korisno uđe. Ovdje da također imamo Samsung original e, punjač za mobilni telefon i da li on ima zračenje. Znači tu sigurno idu visoke frekvencije po gajtanu, evo ga zračenje, znači celom dužinom gajtana, kao što ste vidjeli. Znači, nije baš dobro za što se tiče uh, značenja za, za čoveka, tako to. Evo da uzmemo ovaj e, drugi kineski punjač od 100 dinara, 100 dinara je bez gajtana, vidimo da li on ima uh, interferencije, u, ovo ima još veće značenje, znači. Znači, skroz nenormalno, evo vidite i sami. Eto koliko je to neispravno. Znači to nikako ne valja, ali dobro, neće ništa da šteti mobilnom telefonu, ali hoće nama i našim zdravima. Eto, to je to što svima da vam pokažem. Hvala na pažnji i svako dobro.